Hi انا هجيب بنت تعمل لي ميك اب و انا كلمتها قبل ما اعمل فيديو بس شكلها جت ادخل مرحبا اظن جبتها من السعوديه ف <coughs> هو انت عارفه انت بتعملي ايه صح؟ لا هو انا عندي روح الحمام صح؟ لا الوسط انت عارفه انت هتعملي ايه صح؟ يلا عادي عادي اهو بالراحة وريهم انا هتحط ايه؟ هو انا لسه حاطاها مش عايزه اقول مش عايزه اقول لها هي حتى هتحط فيها عشان هي ممكن تعمل انا مش عارفه اه انت حضرتك انت اللي عامله الكرسي كده ليه انت جايباها من بيتك ليه قصدي كملي اتفضلي امينه هتعملي ايه دلوقتي حرام عليكي بطل حسنية شاطرة عشان انا عارفة انتي بتعرفي الشغلانة اما اشتغلت الشغلانة دي عشان ايه عشان تتذكر في حد بيرن في حد موبايل بيرن الو هذا باي انت متأكدة ان انت حتى تتكلمي مع حد كلمة واحدة حتى انت مش انسانة <laughs> ما انا مش فاهمة انت مينفعش تعملي الحتة دي ليه في تانية خدي دي اعملي معايا اعملي ميك اب زيي بس اخبطي هو مش دي شغلانتك؟ مش انا مش شغلانتي انا بس الحركة دي بس بس حقيقي إيه؟ إيه؟ بس حطي كده هو إيه؟ انت بتقولي ايه؟ <laughs> اتزهدت كتير على كده حقيقي هو مش م... مش المفروض انتي تحطي لي طب ما تحطي <laughs> كسرته وريهم وريهم هو انت بتتكلمي مع الناس كده؟ اه هو انت لازم تحطي الحته دي فهميني ممكن ممكن تقولي ممكن تقولي ليه ليه ممكن تقولي ليه؟ خلاص بصي اه ابص آه، انا وشي بس كده يا جماعه يا رب عجبكم الفيديو اهم حاجه تبلغوا <laughs> لا بس كده حبيبي بيبي طب ممكن تطلعي بره بيتي انت حراميه <laughs> انا عايزه احط لنفسي عايزه احط لنفسي اكون كيوت هنا <laughs> صوره الصوره هنا حطيها بس كده يا جماعه لسه ايه لسه لا